So I think 100% done. Two, three goals here. Uh, like I'll just share, take one more minute. Uh, as, as uh, my out of box activity, I'm connected to a uh, lot of uh, engineering colleges in Mumbai. Uh, I used to give a lecture on net zero building, which is my passion. Renewable, renewable energy, the building works on net zero. it's a zero zero discharge, like working on solar panel, working on water management, waste management, LEDs, energy efficient systems અને એ દરમિયાનમાં બે હજાર દસથી બે હજાર ચૌદ સુધી આઈ ઓસર and international conference on energy two thousand fourteen I was in Madrid Spain હતો પાંચ દિવસ કોન્ફરન્સમાં એ પહેલાં અબુધાબી હતો દોહા હતો અને કોલંબો હતો so any any any students any members sons or children જેમને ઇન્ટરેસ્ટ હોય કે રિન્યુએબલ એનર્જી છે સસ્ટેનેબિલિટી છે ગ્રીન બિલ્ડિંગ છે Indian green building congress it's a big big council like last નવેમ્બરમાં અહીંયા મહાત્મા મંદિરમાં કોન્ફરન્સ થઈ હતી આખી પાંચ દિવસની રેમાવી I use to give some lectures on energy conservation તો જેમને બી એવું લાગતું હોય કે if somebody need a support on energy conservation so એમના છોકરાઓને કંઈ હાઇબ્રિડ છે સોલાર છે રિન્યુએબલ્સ છે so I am volunteer myself to give any type of inputs to any at any point of time twenty four by seven I am available thank you very much so I think that's a very much interesting session Manoj એક એક કલાકનો આપણે બધાએ આઈ થિંક બધાને હવે એકબીજાને ઓળખતા થયા સ્કૂલમાં ઓળખતા હતા બધા બાજુમાં બેસતા હોય સેક્ટરમાં સાથે રહેતા હોય ફેસ્ટિવલમાં નવરાત્રીમાં ગરબા સાથે ગાતા હોય પિકનિક સાથે પરિવાર ઓળખતા હતા ઓળખતા લાઈક ફ્રેશ હતા rejuvenation use the word so હવે હું કેવરને વિનંતી કરું કે કન્ક્લુડિંગ રિમાર્ક્સ આપે આપણને અને to summarise the entire event I think તો શરૂઆત છે આપણે જે ડિસેમ્બરમાં આપણે રિન્યુ કરવાના છીએ આજે થિંક સુનિલ જોશી આવે છે તો જે આપણને સજેશન હોય આપણે આપણે વર્ષો પછી મળ્યા છીએ લોટ ઇન અવર લાઈફ તો જેવી સજેશન્સ હોય આપણે એક નાનું બોક્સ મૂકેલું છે બહાર તો તમને જેવી સજેશન હોય write your name we don't want to know who has given the suggestion but we want the suggestion this very important તો જેમણે બી સજેશન આપવાની ઈચ્છા હોય બોક્સ bar મૂકેલું છે પેન પેન ભરી છે તો you give your suggestions we wanted to make it in a better way આ તો શરૂઆત છે સજેશન એન્ડ ડોનેશન બહુ શોર્ટ નોટિસમાં આપણે આ બધી અરેન્જમેન્ટ કરેલી છે આઈ થિંક લાસ્ટ વીક જ only we have one two one છે નાગેશ છે મનોજ છે વન્સ અગેન તો જેમને બી સજેશન આપવું હોય કોન્ટ્રીબ્યુશનમાં અમે કોઈની પાસે માંગતા નથી કારણ કે actually we have Sanjay is volunteered a lot of things Sanjay Sanjay Shah but still we feel that તમને કંઈ બી એવું લાગે કે you want to support the the mission, the objectives what we have. So you can also give some some contribution. Not mandatory, it's voluntary. So Kev, please, for concluding remarks.